serán bienvenidos. Conejos de cristal, miras que se van. Todos hemos caído alguna vez, de resaltar. Quien pinta tu pared, quien te sacia la sed. Si somos muertos vivos. mi a extrañar